Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı dün. Kriz mriz yok bunlar hep manipülasyon diye. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce kriz var mı? Vallahi benim maddi durumum normalde kriz var yani. Hissediyorsunuz siz bunu? Yok. Bak bakalım bir piyasaya. Hangi televizyon sizin? Açık ekran YouTube'da. Ha. Kriz var bizim var. Hadi konuşmayalım. Çorumuz çocuğumuz var. Bu işin başka türlüsü de var. Tamam. adama. Tamam. Büyükşehir Belediyesi'nin en güzel projesi ya bu, bu işlerle ben karşılamam. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum bilmiyorum. Yok ben belediye, belediye bu devlet işini ben korkuyorum ben karşılıyorum. Belediyenin Yok yok yok yok. Ben desem AK Parti ki pistir. Bak söylüyorum de. Vallahi yarın cezaevine gireceğim. Baba, Peki ben, güzel olarak gördüğünüz İyi her şey iyidir. Çok güzeldir. Süperdir. Tamam mı? Süper. Amircim merhabalar. Bir şey soracağım. Sizce AK Parti oy kaybeder mi bu seçimde? Etmez mi?